Сегодня мы говорим про последний вред от отказа поминания Всевышнего Творца. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах в Священном Коране в Суре Аль-Манафикун, аят 9 говорит – Бисмиллахи рахмани рахим, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم О уверовавшие, пусть не отвлекают вас имущество ваше и дети ваши от поминания Аллаха, совершающие подобные из числа потерпевших убыток. В этом аяте Всевышний Аллах обращается к нам, верующим, и предостерегает нас, чтобы мы, во-первых, не были из числа потерпевших убыток, во-вторых, чтобы не были из числа лицемеров, так как сура Аль-Мунафикун означает лицемеры. Поэтому мы в течение дня должны поминать Всевышнего Аллаха. И тогда имущество и дети будут опорой и заступником в обоих мирах. Инша Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.